Halo teman-teman sekalian Saya Husin dari Medan Teman-teman kami sekarang lagi di Singapura Dalam rangka LC Swing Singapura 2014 Ini adalah program tahunan ataupun program periodik dari Infinity Bersama PT Global Media Nusantara Karena kami qualified LC untuk itu kami diberikan sebuah reward ataupun berupa penghargaan yang diberikan oleh Infinity dan juga PT Global Media Nusantara. Tapi kami di sini bukan hanya sebatas jalan-jalan, tapi kami diberikan pelajaran yang sangat besar, pelajaran yang sangat berharga. Di mana sekarang PT Global Media Nusantara ya, bisa kita lihat di sini. Slogannya sekarang adalah TOPS, tercerahkan, inovasi, profesional dan religius ya jadi kami sekarang di sini bersama-sama dari Green Warrior se-Indonesia untuk melaksanakan kegiatan ke depan memprogramkan itu jadi teman-temanku sekalian saudara-saudaraku sahabat-sahabatku sekalian kami tunggu kehadiran teman-teman kami tunggu kawan-kawan se-Indonesia khususnya dari Medan untuk LC Swing Bangkok. Untuk periode berikutnya kita akan adakan di Bangkok. Kami tunggu dan kita sama-sama berangkat. Sukses Infinity, sukses Aegis, sukses PT Global Media Nusantara. Sukses mulia, tops, tops,